жалып жағып жүрдің бала Айласыздан сен байқұш мені алдадың біз бөлікке қоштастық сен бөлікке бас қоштың а мен саға жетем көз жашың ағы сен ұзаттың мені әскерге көрсем деп алтыным деп сен маған жазып kalbalım Aylasızdan sen baykuş Beni aldadın Bölükkö hoş dostum Sen bölükkö baş koştum Amen sağa cedel